Los Angelesben már volt egy kiállítás, az viszont csoportos kiállítás volt. Most lesz életében az első önálló itt Budapesten. Ön mit szól ehhez? Los Angelesben az csak egy olyan kiállítás volt, hogy valaki kitalálta, hogy nézzük meg, hogy a filmoperatőröknek milyen állóképei vannak, és olyan érdekes dolog volt, hogy mindenkinek volt egy jó képe. Mert én nekem már hát több volt, mert én mondjuk gyerekkoromtól kezdve én, én fényképeztem, és eh, de a saját célomra lényegében. amikor 17 éves voltam, és beteg voltam, vágyba feküdtem, kaptam egy könyvet a nagybátyámtól, ez Szegeden volt, a Dolomics Jelőnek a művészi fényképezés című könyvét, abban én nagyon-nagyon sokat tanultam, főleg a világítással vonatkozóan is, és hogy lehet a világítással a hangulatot teremteni, az teljesen Dulavics you milyen emlékek, milyen élmények szabadultak fel önben, amikor meglátta ezeket a képeket? Én nagyon sokat fényképeztem, és nem mindenből csináltam képet, amikor elkészült, és a negatívját lajstromoztam dátum szerint, elraktam valahova. Aztán volt olyan, hogy nem találtam őket, mert egyik helyről a másikra költöztünk, és legalább költöztem 8-szor, 10-szer. Nem mondom, hú, ez egy nagy munka lesz. És hát nagy munka is lett, mert hogy egy két évi kerestem a képeimet. Szerettem látni a világot, és az mindig volt fényképezőgép nálam, és, és mindenhol, bárhol voltam, Dél-Amerikában, Afrikában, Ausztráliában, én mindig készítettem magamnak állóképet, nem gondolva soha arra, hogy ebből lesz egy kiállítás. Egyel bánysársai fölvonászon kimentem oda arra a térre, a hősök terén túl, a valamikor a Stalin szobor is állt, és ugye bánysársai dolog volt, mindenki a, vagy, vagy a füvön ült, vagy, vagy szendvicseztek, vagy, vagy ittak, vagy bolt, vagy pálinkát, vagy, vagy pedig üdítő italokat. És láttuk egy, egy, egy, egy magyar katonát a, a, a füvön, alszik. Kisgyerek, kb. három-négy éves gyerek, meg összeszedte ezeket az üres pohlakat, és körbe lakta a, a feje mögé a, a katonának, én meg elkezdtem fényképezni. Abban a pillanatban a fényképezőben elővettem, és oda mentem, ami öt ilyen titkos rendőr, a tömegből körülvet engemet, hogy mit csinálok. Mondom, mit csinálok? Fényképezem a katonát, aki alszik. Igen, és akkor ezt hova fogja eladni a képet? A Life magazinnak? Vagy a Look magazinnak? Vagy, vagy kinek csinálja ezt a képet? Mondom, magamnak csinálom, én főiskolás vagyok. De igen, igen, de ne beszéljünk arra, menjünk, menjünk a rendőrségre. Bevittek a rendőrségre, és majdnem, hogy becsuktak, alig nem, nem mondtam neki, hogy figyelnek ide. Hívják fel a főiskolát, talán megtalálnak valakit, meg fogják mondani, nem, nem hazudok, én egy főiskolások vagyok, én, én ezt feladatként csinálom, és kérem, engedjenek el. De akkor már kivették a, kivették a negatívot a kamerámból, és kihúzták, és megsemmisítették a képet. Van egy képem, ami egy ilyen véletlen volt, az a, az Ercsi nevezetű hajó a, a Dunán, akkor mentünk föl Visegrád felé, és jött, jött az Ercsi baloldalt. A mi hajónak volt egy hullám, ami errefelé jött, az Ercsinek meg jött a hulláma onnan errefelé, és vártam azt, hogy mi történik, amikor a két hullám összekerül és vártam azt a pillanatot, amikor a két hullám így összejött, és így kimemelkedett, egy ilyen hullám, mondjuk egy ilyen, nem egy hegy, de mondjuk egy ilyen, egy ilyen dom lett belőle, és azt elkattintottam. Egy kép. Többre nem volt lehetőség, csak egy. És ez mondjuk egy ilyen kedvenc képen, mert ez egy pillanatfelvétel. Szóval ez az, ami tulajdonképpen a fényképezés. Van egy másik kedvenc képem, ami a nagy körúton van. Volt az a, ez az, az éjjel-nappali büfé a Nemzetinél. Amikor oda mentem, járkáltam éjszaka, és annak volt egy ilyen reklámtáblája, hogy ígyunk barna sört. Ez volt ugye az 50-es években. egy lövés. Kész. Nem kettő, nem három. Egyel. Ha nem lövöd meg egyel, az már nem, nem érvényes.